За сайн байна уу? За сайн байна уу? Одоо ч хаварж гин үү, зусж гин үү? Цоны сар уул эхэлчихсэн байх хэвээр. Тэгвэл одоо зөвхөн миний ойлгож байгаа. Миний ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл чи нөгөө нэг мичид сарны тал гэдэг нэг юм биш үү? Мичидийн тохиолгоо харах юм бол цоны сар эхэлчихсэн байх хэвээр. Тий. А одоо байгаа тоолор бол чаврын адаг сар явчихсан. За ямар сайн айл айл хэлчих тий. Цагаан аварч сайхан зусч байна уу? За сайхан аварч сайхан зусч гин үү? Зусч гинэ. За тэгээд Өнөөдөр энд уулзаж ярилцах гэж байгаадаа баяртай байна. За хоёлаа нэг зүйлээс яриага эхлэе. 1987 оноос 1991 оны хооронд аа Говьтай аймгийн Бугц сумын социализмын зам нэгдэлт ангара илгээлтээр гарч ирсэн гэдгийм. За Номин Чимд гэдэг хүн яг одоо тэр үед сургууль төгсөөд ангара илгээлт гарсан Монгол даяар нэлээ одоо үзэл суртлын хувьч гэсэн бусдад залуучууд үлгэр жишээ болж явсан үеэр л дээ. За эндээс яриага эхлэхүү. За ягаад илгээлтээр гарсан? За тэгээд тэр илгээлтээр гараад ер нь ямар амьдрал үзэж туулуу? Тэрнээс амьдралдаа юуг олж авч үлдв? Энэ талаар баг ярилгүй, яриаггүй, дурсац ярихгүйгээр олон нийт яриахгүйгээр бараг 30 жил болсон ба шүү дээ. За. Аа яагаад гэхтэр их олон учир шалтгаантай. За нэгдүгээр нь 87 онд бид нар 10 дугаар ангид өсчихлээ. 87 онд 85 оноос эхэлсэн тэр өөрчлөлт байгуулалт э, шин сэтгэлгээ гэдэг юмны өөр хөөрөл 87 гэхэд нэлээд ирчээ авчсан байсан. Тэгсэн. Нийгмийг одоо та бол өөрөө тэр цаг үед сайн мэдж байгаа тийм. За ер нь залуучууд ялангуяа тэргүүнийг гэгдэх ялангуяа эвлэлийн салбарын залуучууд нийгмийг өөрчлөх гэсэн санаачлах маш олон янзын санаачлах газар газар гарч ирсэн. А тэр үед э, нийгэмд нэг том одоо сөрөг сөрөг гэх юм одоо шүүмжлэлтэй байдал гарч ирж байсан нийгэмдээр бэртгэгчэн байдлах газар улаа гэдэг яриа их болчихсон. Яа тэр нэг жишээлбэл хамгийн зүгээр бодит байдал төр гэдэг тэр ихтэй зургуул төгссөн одоо залуучууд одоо дайдлгүйч тэр чинь нийгэм өөрөөсөн. А одоо нөгөө аль болох амар хэлбэр ажил руу ошуурдаг. Тэ. За тэр үчиг нөгөө томлоод э, хэрэгцээтэй газар одоо шүл эмч юм уу багшийг хаана хэрэгцээтэй байна? Улс тэрийн бүх зардлын дааж цалин мөнгө энэ өгч зургуулж хаана хэрэгцээтэй томилдог байсан. А тэгэхээр тэрний эсрэг тийм уур амьсгал нэлээд хүчтэй гараад илэрсэн байсан юм. За дээр нь одоо нөгөө 90-ад оны арчлын үйл явцад их хүчтэй өрөө бол сонсогчсэн тэр нэг даргаан гэдэг нэг ойлголт. Тий. Даргаангийнхны нэг жахан илүү одоо нэг хангамж одоо жахан илүү одоо нөхцөл байдал одоо даргаын дараагийн дэлгүүрөөс тустай байсан ч гэдэг юм уу те. За энэ дахиад нэг жахан тийм нийгмийн доторх нэг үл ойлголцох байдлыг болгоод бас дахиад нөгөө бэртгэгчийн сэтгэл зүй гэдэг юм нэг тийм шүмжлэх маягтай хандлага гарч ирсэн. А дээр нь яг тэр цаг үед хөдөө орон нутагт нэг хэд хэдэн газрууд байсан маань хөдөө орон нутагт ялангуяа малчтад төв суран газар ямар өснөг мэдэхгүй байна. Одоо төв болоод зүүн бүст ямар өснөг мэдэхгүй байна. Манай баруун зүгт бол малчид одоо намар 7 э, сар 8 сард мал суурлах болох төр мал нь багтгаа байждаг байсан юм баггүй юу. Ягаад гэвэл малчид э, өгшөрчсөн нас дээр гарсан а залуу үеийнхэн одоо ихэнхэн сургууль соёлоо тод сурын газар бараад чсэн сургууль соёл ажил төрлөө явуулчихсан. А өдөөд бол одоо малчтын насны бүтц их эвдэрсэн тиймэрхүү байдалтай болчихсон байсан цаг. Тэгээ бид нар тухайн үед залуучууд ярьж байсалтай бид нар нэг ганц санаандгүй нэг тийм гинтгэн сэтгэлээр гарчсан зүйл биш. Гөр 9 дугаар ангаас бид нар яригчжсэн зүйл. Юу ярьжсэн бэ гэхээр за тэр үед та санаж байгаа хөвсгөл фосфоритын хорд нэгдээд уран дөчнөх том одоогийн эрдэнэ шиг том үйлдвэр барих тухай асуудал яригдаад. Яригдчихсэн тэр үед төмөр зам тавих асуудал яригдаад. За тэгэхээр эрдэнтий чинь үндсэндээ бол э, залуучуудын хүчээр босчсоод штэ. Одоо улс орны үзэг болон бүрээс маш олон залуучуудыг сайн дураар нь одоо урайлж дуудаад ажиллаад босчсон залуусын хот гэдэг тийм хот байлаа. Яг тэр уур амьсгалаар тэр хөвсглийн уран дөч тийм хот байгуулах тухай асуудал яригдчихсэн байхгүй юу. Тэгээ бид нар ч яг тэнд хөөрөөд залуу байсан. Нэгдүгээр тэр нийгмийн өөрчлөлт шинжилдэг хүлээж авсан одоо залуу насны дэрний халуун амгалан зүрх сэтгэл байна. Ерөөсө хаана эх орны одоо хаана одоо хүн хүч залуу хүний ирж хүч хэрэгтэй байна. Тэнд одоо бид нар баяжия гэс нэг тийм оргилын юмар босоод ирсэн хүмүүс шүү дээ. Тэгээд тэр уран төшт очиж ажиллая гэсэн санаачлал гаргаад цагтлвчт тухайн үеийн өвлийн төрөнд одоо таштам ташчамц гэж өвлийн төрөний 2 дуу нарийн бичиг нар байлуу да. Тэр хүн цагтлвчсэн даваад орж бас нэг хүн байсан бас үйл сурталын асуудал хариуцсан байв үү. Тэр өргөн загтлыг бичсэн удаагүй загтлын хариу ирдээ. Ирсэн гэсэн юу вэ гэхээр тэр уран төш хөвсглийн тэр том шинэ отхон байгуулах Монголын одоо дөрөв дэх том хот байгуулах асуудал байгаль хамгаалах чиглэлээс болоод асуудлаас болоод одоо боллоо. Тэгэхээр та бүхний энэ одоо хүслээр мэдс залуучуудын нөрөлгийн хүслээр мэдл болох сайхан санаачлаг байна. Та бүхэн үнийг өөр зүйлд ялангуяа одоо энэ мал аж ахуй дээр асуудал их байгаа. Тэр бүхэнд анхааруул яасан бэ гэсэн зөвлөгөөрсөн байхгүй. Тэр загтал одоо надад байгаа. Тэр дарчимц дарганы загтал. Дарчимц одоо академич дарчимц шүү дээ тэр үед э, дээд борооны 2 дугаар нэрмжийн дараа байсан. А Баста Санжаго бол нөгөө сэтгүүлч Балдуржийн а хөсөл далаа цаазын давсан та. Тийм, тэр үед том нийтл гараад үнэн сон дээр гараад тэгээд тэрийг тэр хот байгуулах асуудал ерөнхийдөө бол зогсоосон байхгүй тийм. Тэр нь ч зөв байх. Ер нь одоо ч гэсэн би бол тэгж бодчихоо тэр их зөв байсан гэж. А үнэхээр одоо тэр э, Монголын одоо гол зүрх шиг болсон тэр сайхан байгалыг э, тэр э, эдийн засгийн ашигаар устгаж болохгүй зүйл юм байна. А тэгэнгүүт бид нар ярилцахгүй. За ерөөсөө ингээд яах вэ? Тэгээд ингээд за ер нь хөдөө би чинь одоо яг хөдөө бол малчны хөөхт бол биш. Албаагчийн хөөхөд. А хөдөө сум дээр өссөн. А гэхдээ дунд нь аймгийн төвд нэг 2 жил, хотод нэг 2 жил болоод үдчихсэн. А яг төрсөн нь бол хөдөө төрсөн. Хөдөө бол нэг 4 нас хүртлэх хөдөө малчин хотод төссөн. А тэгээд ер нь нэг тэр нэг мэдээд ингэж орж явахдаа тэр малчны отхны тэр нэг дэнж дээр гэр барьж тоглодог байсан. За тэр нэг үнэр танар гээл ингээл нэг тэр нэг өвөрмөц өөр ертөнцийн харагддаг байсан. Тэгэл ерөөсөө бүгдээр харилцаж байгаа. За тэр нь мал аж ахуй өгдөг явчихсан. За тэгээд илгээлтээр гарваа. Тэгээд ярихдаа тийш бид нар сонголт хийн шүү дээ. Одоо Говьтай аймагт 18 сумт. Хаашаа явах гэдэг асуудал. Тэгээд ингээ үзсэн чинь хамгийн хүнд нөхцөлтэй газар сонгосон байхгүй бид нар. Хамгийн хүнд нөхцөлтэй гэсэн чинь Говьтай аймаг Бугад сум, Тогсон хоёр байна. Юу гэхээр асар уудам газар нутгтай. Маш их одоо э, нүүдэл хийдэг. А цагаан гарын хүнд нөхцөлтэй байдаг. Гэдэг. Тэгээд дээр нь тэр хоёрыг ингээд харах нь Тонклийн Алтан соёлын бригад Бугтын Перм бригад хоёр. А гэтэл Бугтыг илүү онцлогтой болдог гэж байна. Нэгдүгээр нь тэр Перм гэдэг нь нутгийн шилмэл омгийн хон өрчлөдөг. Хоёрдугаар тэрний дарга нь нөгөө домог улсын алдарт хөдөлмөрийн Баатар Ядамхүү. Тэгээ яа даруур шууд ярддаг байхгүй юу? Шууд утсаар тэр үчин холбоонд орж утас эргэж жаал ярддаг байл шүү дээ. Ороо ярьсаа. Хүрэд та нар хүрэд зүгээр олон юм өрлөх. Тэгэл Дакод утсан. Тэгээд очиж Ангара. Ангара Ангара жоохон 17 хөгтдсөн тийм. Тэгээд нэг 4 жил гаруй мал мал малсан. За өөр тэр чинь одоо нэгдүгээр тийм залуу насны халуун оргилон сэтгэлээр явсан хүмүүс байна. Аа хоёр даг миний хувьд тэр үжилжсэн би өөр уран бүтээлч. Тэр одоо бүр хөөхт байх л ямар нэг мэрэгжлийн тухай толгойд орох бол уран бүтээлчийн тухай зохиолчийн тухай толгойд байсан. Одоо өөрөөр одоо өгт юм ботгож байгаагүй. Тэгээд амьдрал үүсэх хэстэн байна. Тэр үчи нөгөө Горкин миний амьдралыг сургуульд ном бидэг шүү дээ. Аа тэгээд шүү одоо энэ Тодор Драйзерийн хэдэн зохиол энэ төр гэдэг ингээд тухайн үеийн одоо Монголд орчуулагдсан байсан зохиолуудыг бол тодорхой хэмжээгээр уншижсэн. Тэгэхээр амьдрал тулах хэстэн байна, үзэх хэстэн байна. Давхар. Нэгдүгээрт нь одоо тэр одоо нийгмийн сэтгэл зүйд тэр нийгмийн сэтгэл зөвшөөрөх гэдэг байгаа шүү дээ. Залуус нөлөөлөх гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо бүр бид нэрээ ярьжсэн тэр үед хоорондоо загтал бичижсэн юм дотор хүртэл тийм үг үйдэн шүү дээ. Хумсрын хувьсгал хийх тухай. Одоо 10 гэдтэй 18 17 наадтай залуучууд хумсрын хувьсгал хийх тухай асуудал ярьжсэн. Гэхдээ нэлээд дэврүүл явсан гэх юм байна. Тэгэлгүй яах тий. Тэгээд э, тэрийг тухайн үеийн тэр нам засгаас намаас бол маш онцгой одоо дэмжсэн дэмжгээс шаргу байхгүй нөөц суртлын Э, юу болгож хөөргөж дэврэгсэн одоо тийм байгаа ашигласан гэсэн үг одоо тэгээд залуучууд тэрийг одоо тухайн үед их сурталчилсан одоо баримтат кино хийсэн байн байн одоо телевизараад их очиж сурталчилсан за дээр нь сонин гэвлэр гарсан одоо намжимдэрх ингээд нарын үнсэн дээр гарсан алтай хөгжил залуучтай үнэн новостой Монголын Монголд төдийд хөгжил гарчээлээ тийм. Одоохөр бол том од болж ичээ. Тэгээд мэдээлэлтэй. Одоо энэ алтай э, штэ одоо хөрлөн гişүн байсан Надтай э, баяр гэсэд байсан баяр даргад нар чинь залуу үе залуу үе шинэ үе залуучууд илүү нэг үндсэн дүүс нэг студид ажиллаулжсэн шүү дээ. Тийм. Тэд нар э, одоо тэгээд хард ашиг одоо телевиз. Тэд нар өөр очиж сурвалжлагын төлөв авч ирсэн. Нөгөө тэрийн сорилт оператор уртнаас сунгаа кино зохиолч гомбоо амтэр өчөж баримтуна хийж илээ. Тэгэл нэг 3 жил гаруй мал молж адил нийгэм өөрчлөгдсөн. Аа 91 он. Тий 91 он. Тий. Тэгээ 90 он арчил а зүгээр тэл босгол үрж гэсэн. Ярихад хонь хариулснаар одоо зүгээр над зарим хүмүүс хэлдэг. Би эргээ хаяа бодохдоо тийм харамсгаар юмнус байдаг юм л да. А нэгдүгээр яг өөрийнхөө тухайд авч үзэх юм бол чинь тухайн үед онц сурчлаа шүү дээ. За гадаад нэгтэй сургуулиудыг ер нь авал авч гарал байсан юм. Тэрнээс маань орос морс тий. За тэгээд энэ одоо дотоод их сургуульд бол жилүүтэй орол орохоор байсан. Одоо 10 жил онцорчсан э, хүн шүү дээ. А 4 5 жилийн дараа хөдөөнөөс урд хормой төлөвкөө хормойтой дайланбан дээлтэй өс ургаад э, малын шар өтгс шигчсэн орж ирэхэд надтай хамт аруу төгссөн залуучуудын олонх нэгтэй сургуулаа төгсөөд ороод ирсэн. Царай зүс янзын сайхан овцсон өөр соёл өөр болчихсон. Би бол хөдөөний ингэж гисэн 5 жил хөдөө явсан хүн орж ирсэн байхгүй. Тэгээд өөрөө гаргаад тухайн үед би чинь юу ичдэг гэж бодох байсан. Гэхдээ ийг дэндээ хийж харамсдаг. Нэгдүгээр нь залуу насны тэр оргил өнгөсөл тэмүүлийг буруутгаар байхгүй. А хоёрдугаар тэр ихтгэл үнжил одоо ч гэсэн надад байна. Тэр би хэрвээ тэрнээс өөр байх байсан бол би биш байх байсан гэсэн үг байхгүй. Одоогийн намжимд намжимд байх боломжгүй. Тий. Тэгээд тэнд сурсан юм бол бас маш их байна. Тэр 5 жил дотор. А нэгдүгээр нь амьдралыг хатуу хөтөө юмыг бол өнөөр туулсан. Амьдралын одоо яг үдсэн гол зүйлүүд тийм. За одоо амьдралын хатуу хатуу үсэн үсэн. Тэр манай бууц сум чинь бид нар эхний жилээ сонирхоод э, нүүс нь нүүдлээ тоолж үтсэн. Нэг жил дунджаар 42-оос тэр чинь бид нар чинь 5 6 суур байлаа шүү дээ. Нэгтээ нэг 5 6 4000 4000-аас дээдлэн 5 5000 гарсан мал харуулж илээ. 40-с 42-оос 45 удаа нүдлэхсэн байт. Нэг жилд. Одоо тэгэхээр энэ ялангуяа хангаан бүсийнхэн зөв бүсийнхэн бол ойлгохгүй л дээ. Сард бараг 4-с 5 удаа нүдчихсэн. Зарим газар 7 удаа нүдэхгүй бол болохгүй болчихоо. Ягаад гэвэл тэр бид нарыг очдог жил бүс нутгийн чанартай зуд болсон юм. А тэгээд тэр зуднаас нь цугтаагаал ингээл засны үзүүрээр ингээл дамжил нүгэл явдаг байхгүй юу. А тэгээд дээр нь тэр алтай өр гов гэдэг чинь нэг юм газраар нэг удаа мал яваад ахаад идэмгүй болчихдог газар шүү дээ. Тэгэл ингээл нэг 7 хонохот л ерөөсөө юмгүй болчихдаг тийм газар бол. Тэгэл нүүд. Тэгэл нүүд нүгөөс шахах. Тэгэл өвлийн тэр тачигсан хүүтэнд өглөө үүрээр өөрийн жавраар тэмээний тэн татах бол амаргүй. Хөлдөө одоо татлага татаад нүцгэн гараараа татаад татхад улаацсан дөмөр барьж байгаа юм шиг одоо хайрдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд тэстэ залуу байсан өсгийн гутал ховор мөсчихлээ, бакалта үлждэг байлаа, давхар өмд ховор мөсчихлээ давхар үүсгэх. Ямар ч байсан үлчээр болжээ. Тэгээ дээр нь одоо хатуужилттай болж байгаа юм л да. Одоо тэгэл янз бүрийн бие юм болоод сэтгэл санааны юм давхад бол тэр хатуужил бол хэрэг болж байгаа л гэж бодож байгаа. Дээр нь Монгол үндэстний язгуур суур оршихуй гэж юу юм бэ гэдгийг бэрэ тулсан маань хамгийн чухал бол. Тэр хамгийн хамгийн гол юм байна. Тэгээ тэр тэр дотор тухайн үедээ олж хараагүй олон юм би одоо эргэж олж харж байгаа. Тэр үе тэр үедээ бол зүгээр э, одоо сумын номын сангаас богц хуцаар ном авчилаа найзууд уншдаг байсан л да. Аа тэгтээ голдоо одоо тэр үеийн байсан номнуудын хүрээнд уншиж чинь гэсэн үг шүү дээ. За эргээд харахад тэнд олсон тэр хоньны бэлчээр дээр олсон хоёр талын босрлог. Нэг нь амьдралын босрлог. Одоо би сэтгэлийн хатуужил дээр нь тэр ахуй орчноо танин мэддэг тэр босрлог. А дээр нь одоо миний уншсан харсан, үзсэн, суралцсан юм нь одоо номын хэмжээний одоо юу гэдэг тэрийг одоо би 1000 ном уншсан байна гэх юм бол тэрний өмнөхий олонх нь тэр зав үед уншсан нь бол байгаа. Тэр үед би болж ирсэн тийм. Тэр суурэ тавьсан байна гэсэн. Төлөвшчихсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ дээрх олон талын үр ашиг бол байгаа л. За тэгээд сэтгүүлчийн мэрэгчлийг сонгочээ. Одоо 4 жилийн дараа 1990 хэдэн онд орсон байв сургууль. 93 онд орсон. 93 онд орсон. Тэр оронд ч зөндөө юм хийчихэж байгаа шүү дээ. Одоо 8 хүртэл хийж үзлээ тэр чинь одоо нөгөө мал мал малж байгаа дэрсэн ямар ч мэрэгжлүүн байгаа шүү дээ. Хотод ороод ирсэн. Хөдөө нөгөө нэг л тарчж байгаа. Нэг л тараад нөгөө бага өвчлөлийн 3 тасалбараар бид нар чинь 9-9 төлөг авсан байхгүй юу? Аа. 9 төлөгөө авд авч өгчөө тэгээд тэгээ хот орж ирж хот орж ирж байгаа байхгүй амьдрал хайчлаа. Одоо яа тэгээд отч орж ирэхээс өмнө хөдөө аймгийн өвдөр хэсэг амьдэрсэн л жил орчим тэгээд тухайд ямар ч ажил болдохгүй хөдөө малчнараа үлдээх тэр Э, тэр чин э, би чинь уран бүтээлч шүү дээ. Тэр чин миний тухайн үед бол би уран бүтээлийн одоо юм үзтүүл нэгдүгээр хоёрдугаар төр төрөнгөлдөг хоёр зорилго байсан. А ерөөсөө насаараа малчин болчих гэсэн зорилготой явган шүү дээ. А тэгэхэд э, уран бүтээлч болоё сурвалж сурах гэсэн бодол байсан. А тэгэхэд нэг англи энэ гадаад хэлний дээд сургуулийн англи спан хэлний ангид нэг хөөсч а тэрнээс тэр орнд чи хоёр ч удаа сэтгүүл зүйн мөс сэтгүүлчтэй өрсөлдөөд хоёулын дээр нь ундаг байхгүй юу. Тэнцдэг. Тэнцдэг. Тэгээд яадгүй хөтер нөгөө хөдөө зоргоороо байгаа сурчсан хүн. Одоо ч над тийм байдалтай. Одоо хурал зуулаан сууж барах дээр ерөөсөө ингээл нойр хүрээ сууж болтгоо ингээл. Тэгээд тэр хоёр удаа тэнцээд унс. Уул нь бол өөрөөс та нэрээ орол бүгдийг нарчаал ингээл нэгэ тасархай гарна гэж бодоод такод ордог. Яг ингээл бичгтэр л юм огт тоос огт өөр юм болоод байдаг нөгөө шалгалтын асуулт төвлөрдгөө анхаар төвлөрөхгүй гэсэн зүгээр нөгөө шалгалтын асуултууд а миний хариулт хоёр шал өөр зөрөө зөрөөдөлдөг байхгүй юу аа зөв тэгээд ерөөсө болохоо байгаад хоёр удаа шалгалтыг тэнцгээ аваад нэг гадаад хэлний дэд сургуульд англи спан хэлний ангид ороод нэг 2 3 сар гараатаа сурдаг байхгүй юу тэгсэн нөгөө 5 жил хөдөө баг 6 жил хөдөө байсан хүн чинь хүмүүстэй хөдөөгийн малчин хүн бол ярих нь баг штэ яриа бол харцсан. Өглөө хойно гар дагаал гарна ороо орж ирнэ. Ер нь өдөрт нэг 10 гүйлбэр солид юм уу тиймэрхүү юм байгаа шүү дээ. Тэгээ яриа байгуулад ирэхэд тэр нөгөө өөрийгөө илэрхийлэх чадвар одоо яа янз бүрийн юм оцрогдоод эхэлж байгаа. А гэтэл нөгөө э, гадаад хэл нийлээд сургуульч ороод ингээд яг дээр нь өөрөө бий бол хэл муутай. Дэмөр гэлтэй. А гэтэл нөгөө англи хэл ярьч нөгөөд чинь хэлэх гэж өвлөө үздэг байхгүй юу. Тэгээд хэлийг ингээд эцэтэл ингээд нөгөө тавт тухай магнитофон дээр нөгөө гэдгийг сонсоол байхгүй сонсоол байхгүй ядаа шүү дээ. Тэр нэг надад хамт биш нэг 24-тэй надад тасагчсан өнөө сургуульд орчих. Дандаа 18-тэй хөгтөд ороод ирсэн. Намайг гараал юм ярих тэр нөгөө хөгтөд чинь тэр муурч унд болчихсон байхгүй юу. Тэгээд сургуулийн төлбөр мөлбөр төлөх асуудал гараад нэг хойшоо нэг Орос руу ирэхүүр нэг 100 гэдэг даргуун төвшөө 19 сая 100 байсан нэг гэдэн давнаас аваад гараад тэгээд тэнд э, ангаар ангаарын нөгөө хүнд гаруудад нөгөө тгээ сайхан сэсрүүлээд нааш чаашаа одоо ор зардал мөнгө таан цаана гэж явсаар байгаа сар гаруй болчиход түрээд ирсэн. Тэр нь чамайг сурах сонирхолгүй байна. гэсэн байдал сургуулаас үүдээ. За бүрч модтайсан. Тэгээд тэгээд үзэж бол хөвнийг л үзээ. <laughs> Тэгээд сургууль авахгүй. Тэгээд хөдөө очиод нэг жил гараатаа явцсан. Тэр орондоо яаж амжих хөх төр манай уул нь дарах мужаа гэдэг юм байсан. Тэгээд тэр үед дарахгүй гэдэг. Одоо монетын аймаг бөөгж мөнгөн аймаг бөөгж бугуйцтай мөнгө аяга төрсөн шидэм хийгээд. Тэгээд аваагаагүй нэг дурын төрхтэй болж яваад нэг жаах юм хийсэд аймаг дүүдэрч баг 2 сар гаруй зөв нүдчихдэг нөгөө залууч байсан улаараа зөв өглөө шүнгөө нүдчихдэг. Тэгээд нэг аваа юм хийж яваад нэг дурын дурын төрхтэй бол буцаж хот орж ирж. Тэгээд хотод орж ирээд ахаад нэг уран зохиолын сургуульд санамсргүй байдлаар орсон. Тэгээ уг нь би Монгол мэдлийн дээд сургууль одоо энэ тусан дамбын дашнуугаатай цагтлаар харилцаад манай гүн жигүрээд ирсэн байсан. Аа тэгээд дашнуугаан сургууль руу явж байгаа 50 дугаар дөрөв дээр гарч явах нь нэг хүн мөрлөө цохоод авт. Эргээ харсан чинь нөгөө бодонтой явуурлороо өгчдөг яруу нарагч чойсрынгийн давд орж өгш. Тэгээ давд орж өгш. За. Ван кучаа гөрч өгш. Битээ өрмөр нөгөө 88 оны танилуд байхгүй юу? Намайг 88 оны хавар нэг хонд яваад нэг шин шийтэн гэдэг одоо юу шиг бөөмт нэгдэг чинь мэдэн шүү дээ бөөмтүүд э, нүд ажигсан төлгөө мөрөн дээрээ тавьчихсан тэр чинь хээр хайж болдоггүй тэр үчин заавал очиж арсын авдаг мал имжд үзүүлдэг байсан шүү дээ тэгээ явжсэн чинь 69 ирээд э, нэг тийм дараапан болтоотой хүн бууж ирээд э, дипломат зүг орсон хойч яаж юм тэгээ энэ төлөг нас урчаад үржиж өгнө гэдэг тэгээ хоёулаа хээр хоёулаа юм яриа сүлэг уншаад тэр чашрын докторч байсан. Тэгээ над маань хүн намрын тухай шүлэг уншаад нэг хаврын хавсархтай хүүтэн өдөр ороо намрын тухай шүлэг уншаад би хаврын тухай шүлэг уншаад тэгж хөвлөө танилцчихсэн. За тэгээд дагдурч. Дагдурч чи айч гэсэн. Би нуур сургуульд орохгүй гэсэн чинь тэр Монгол мөдний сургууль чинь чинээс сонирхож уран зохиолын сургууль шин. Наашаа ороод тэр өөрөгшн тэр нацаг дөржийн номын сангард дорн дөхн утга зохиолын сургууль гэж шинээр нэгдсэн. Тэнд авчиж сууд хоёр дахь гот оруулаад нэг ангиас уулгач жижиг наанаас сур. Завсарлагаанаар орж ирж бүртгүүлнэ. Тэгэд замсруу байдлаар тийш явдаг зохиолын сургуульд орчихсон. За тэгээд Америк хизээ яаж явсан юм? Тэгээд 2000 он сонгуулийн дараа чинь э, Монцомега хэмтэлтэй дэд захирал газрын дараа гарчихсан. Тэгээд нэг 2 жилээр одоо ажилласан. Ахаад нь төр данхуудаа ажиллаж байгаа. Нэг улс төр эхлээд малчин байж байгаа. Дараа нь улс төр дараа нь одоо дархан мархан мужаа шужаа янз бүрийн байж. Дараа нь улс төрлөө ороод улс төрийн э, тогоон дотор нэг 4 жилээр хатаад чанагдаад тий. Тэгээ дараа нь төрд ороод э, Монцамын чинь төрийн агентлаг ерхий сайтын шууд эрх мэдэлд байдаг дөрвөн агентлагын нэг. Аа Монголын дуу хоолойг одоо болдог дэлхийд дахин Монголын дуу хоолой болдог. Аа дэлхийн 30 гаруй агентлагтай шууд харьцаатай. Зарим одоо яамдаас том оронтоотой. Одоо 100 Тэр үед Монцам том байсан. 117 одоо ч тийм 117 одоо хүнтэй 8 хилцс газар нэгжтэй тийм том газар байлаа. Тэгээ хуучин бол дээр үед социализмын үед э, Монцон бол Монголын хэтний одоо том хайрын байлаа шүү дээ. А тэгээ тэрний үлдэгдэл одоо залгамж нарай тасарч байгааг хэдэн сайхан хүмүүс байсан. Тэгээ тэд нартай хамт ажиллана гэдэг тэр Монцон мэд байжсан гэдэн жилийн хугацаа бол над маш их өгсөн л та. Одоо үнэхээр одоо тэр э, хуучны хэтнүүд гэж ямар хүмүүс байсан, ямар зарчимтай хүмүүс байсан, яаж ажиллаж чаддаг байсан үндсэндээ бол нухлагдаад болчихсон хүмүүс байсан шүү дээ. Ажлыг хийсэн шиг хийж чаддаг, ихтгэл өнөмшлөлтэй, өөрийн гэсэн чарчмтай тэг хүмүүс төр гэсэн хугацаанд ажилласан. А тэгээд 2003 онд манай тэр үе манай захирал Баасрунга Польш элчин сайдар томилогдсон. Тэгээд томилогдлоо гэд ингээд мань хүн юугаа томилтаа аваад хүрээд ирээд одоо чи үлдэж байна монцоо мэдрэгдэнэ. Би бас юм мараа гэсэн байхгүй. Чи яаж явах гэж. Та намайг Америкт шимтанд сурвалжчаар тавьчих. Би энд ажилламаар байна. Би яг үндсэндээ ирээний гарсан эрхүү ан гарс гарныг авсан ч дэлхийдээ танилцах шаарч үзээг. Дэлхийдээ танилцах хэрэгтэй байна. Юм үз. Гэхдээ чи тэгээд модсон байж цалин мөнгө ч өгч чадахгүй шүү дээ. Америкт шамд доор яхад 1000 доллар өгөх хэрэгтэй. Модсон мэд тийм чадвар авах 100 доллар ч өгч чадахгүй шүү дээ. Өнөө хэлэхгүй. Гэхдээ би өөрөө өөрөө аргалч. Өөрөө арга олчих. Өөрөө алч. Нэг талаар бол хуульчилж байгаа юм л да тийм тийм. Гэхдээ одоо бод байдал тийм бидний амьдрал тийм миний 90-аад оноос хойш 20 мянга энэ хүртэл бид нар чинь тэмдгүүл амьдралаар амьдарч ирлээ шүү дээ. Өөрөө яаж гаргалч нөгөө. А би зүгээр таны нүрийг халахгүй одоо улчруу одоо хуульчрчод наацаа юм болгоод юм гэхгүй. Ямар ч өөрөөр гаргалч нь. Та намайг тавлаад өгч. Тэгээд захирал анга хамгийн сүүлчийн тушаал нөгөө мод цавгийн э, ажиллаа өгнө шүү дээ. Өгөх өмнө хамгийн сүүлчийн тушаалаа намайг Америкт мод цавгийн атлаа сурч гэж нэртэй. Томлчих Тэгээ томилоод намрна, хаврна. Яг НАТОгийн зэрэг э, Ирак руу давталж байгаа 3 сарын 23-нд Вашингтон дээр даалсан хэсэг бодол төр очлээ. Би 2005 онд Америкт очиод байж явах үед ерөөсөө тэр үед Америкт байгаа хамгийн том хэвлэл мэдээлэл нь Даяр Монгол байсан. За тэгээ дараа нь би их олон хүнтэй уулзаад ярьсан чинь юу гэж ирдэг байсан гэх. За номчмд бол үнэхээр уухгүй байсан. Одоо баг гэртээ тэр сонигчийг хэвлдэг байлаа тий. Тэр нь тэр үед интернет хөгжөөгүй байж байгаа тэр цаг үед маш олон монголчуудыг ажиллаар хангадаг, маш олон монголчуудыг хоорондоо холбож өгсөн. Энэ бол их том гавьяа байсан гэж дурсдаг юм блэ. За Америкт очиод амьдрал ямар байв? За ажиллаа яаж яаж хөлөө олов? Америк Америкийн нийгэм одоо одоо гадагшаа гарсан тохиолдол чинь шүү дээ тий том гүрэнд очсон. Монголд өөртөө бий болгосон зүйл төр чинь нэмж юг үгүй. Тэг очоод нөгөө соёлын шок гэдэг юмд орно шүү дээ. Хэлний бэрхшээл байна. Ах амьдралын одоо тэр чинь эхлээ би гэр бүлээ очих ганцаар очих гэж шүү дээ. Гэр бүлээ нэлэх дөрөв давн нэлэх жоохон хүүхдээ яаж ч амьдрах вэ тэр чинь. Тэгээ нэг жил гаруй таарсан бүхнийг хийсэн л тэрсэн. Гэхдээ үйлчлж болохгүй жаахан нууцарл хийгээд байгаа шүү дээ. Яа харахгүй л одоо өөр амьдрал тийм ч нь одоо яадаг шарах байхгүй. Шууг нь бол тэр ялбны том үйлчлж байгаа хүн ар ажил хийх болцоог шүү дээ. А гэтээ тэрнээс гарах арга зам байгаад байсан байхгүй. Гарах арга зам юу гэхээр хоёр зүйл байна. А бид нар чинь гарах арга зам байгаад тухайн үед манай элчин сайдын ажиллаж исэн Аравдунгийн болдгоо элчин сайд тий. Аравдунгийн болдгоо хийсэн. Сурч гисэн зайлвал Сэсэргоо одоо энэ алтан цэцэг эгч гэдэг одоо энэ сүв баталтын эгч энэ хэд чи элчин сайд ямд байсан шүү дээ. За тэд нартайгаа яриад ер нь яавал одоо би ингээ албаас нь болох гэдэг чинь мэдээж албаас нь болно гэдэг чинь автоматар хамгийн багтаа тухайн үеийн конгрессэн тавьж байгаа шаардлагаар 2800 долларын цалин авах хэрэгтэй байна. Аа. Монголоос. Тэгжиж миний эрхийг баталгаажуулж өгөх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгээд тэр талаар хөөцөлтөд ямарч боломжгүй байна ойлгомжтой. Улсаа би Монголоос цалин авах сорхолж байгаагүй. Тэг чинь би тэр нь утахгүй төсөв байгаа байхгүй юу. Одоо ч тэр Монцон байд. Уг нь бол Монцон байг антлаг дэлхийн улс төр э, одоо соёлын эдийн засгийн төв болж байгаа Америк, Америк ялангуяа Вашингтон, Нью-Йоркт нэг төлөөлөгчтэй байвал болно огт болохгүй ч юм байхгүй. Гэхдээ тэрний зардлыг даах гэдэг нэг хэцүү. Хэцүү. Хэцүү. Тэгэхээр тэрийг бол болчих ерөөс. Тэгэхээр яг хөөх тэр ерөөсө сонин гаргач. А тэгээ энийг энүүгээр өртөлөд одоо визээ өөр маягаар сонгоч гэсэн л тийм бодлого ус. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь бод очиод бод байдлыг харахад ерөөсөө э, та сайн мэдж байгаа. Интернетийн хэрэглээ маш ховор өсөв шүү дээ. Тэгээд дээр нь интернет хэрэглээ байхгүй э, цаг үед э, тэнд шинэ очисон монголчуудад мэдээлэл хомсдлоос болоод мэдээллийн дутагдлаас болоод маш хөргшил гарч ирсэн. Утсаанаас авд ятгата. Утас яаж авд? А байр уу румит хаанаас болох? Ажил яаж олд? За тэгээд нөгөө гэмт хэрэгт холбогдчихгүй яаж явах хэвтэй? тэр тухайн үеийн нийгэмд яаж засан зохицох вэ? Ядахта толгоо өвдөд одоо стресст ороод толгоо өвдөн шүү дээ. Толгоо өвдөхөд тэр СВС-с ямар юм авч явах юм? Бүгд манайтай адилхан парастмол анилгин гэж байхгүй шүү дээ. Бүх юм нөгөө. Гээд тэгээд газрын зүг чигээс авахгүй бол ерөөсөн бүх юм цоошин ертөнцийн байсан учраас өөрөө очиод нэг жил орчим тэр дундор тууцсан учраас энэ мэдээлэлээс болж маш олон хүнд одоо бэрхшээл байгаа юм байна тэр мэдээлэл орон зайг нөхөх шаардлагатай байна гэсэн маш тодорхой харагдсан л та. Тэгээд тухайн үе Вашингтоны монголчуудын холбооныхонтой ярилцсан санаас бодлоос олдсон одоо тухайн одоо холбооны тэргүүн ганц зэрэг байсан шүү дээ нөгөө хуульч ганц зэрэг тий. Хуульч ганц зэрэг танад ганц зэрэг боргон зэрэг тэгээ бас нөгөө шар ганц зэрэг гурван ганц зэрэг байсан шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо энэ цогоо шөөгэн гэж хүлээдэг тэгээд замлан байсан зөв нөгөө нас урчдаг бат батмунка өгснээ хүү байсан. Тэгээ бас нэг юм байсан шүү дээ. Тэгээ тэгээ нэгэн гитэн залуучууд байсан. Тэгээ бүгд дээр ярилцаад ерөөсөө сонин гарах юм. За энэ сонин чи дааж өгсөн. Гоо би ч ухаан тасалтай хэлгэсэн л дээ. Тэгээ тэр сонин гаргаад эхэлсэн. 4 оны 11 сарын 17-нд төлөвтэй. 10 сар 17-нд төлөв. 11 сар 17-нд Иракт нуугдсан байсан Саддам Хусейнийг нүхнээс гаргаж ирээд олзолж явах яг тэр өдөр бид эхнийхээ дугаар гаргаж ирлээ. Даяр Монгол эхний дугаар. Даяр Монгол эхний дугаар. Тэгэл эхний гурван дугаар гараад ерөөсө тэр хүмүүсийн загтал мэдээлэлс болгодчихсон л да. Тэг өөр ажил хийх болцоо болоод гисэн байхгүй юу. Тэр гадаа ерөөсө тэр гадаа гнаал тэгэл. Тэгэл э, хэвлэх тэр чинь нөгөө э, хэвлэл давж хэвлүүлэх тэр зардлах гарт. Зардлах гарах учраас айл болох хям төсөр хийх ёстой гол нь мэдээлэл. Төвөөс тэрэг өнгө, загвар, дизайн бид нар бол тэр нь чухал биш. Мэдээлэл чухал. Мэдээлэл өгч байгаа мэдээлэл нь чухал учраас тэр тэрийг их анхаарад тэгээд гэр дээр ердөө офис принтер дээр хэвлээд 32 нүртэй А5-ын форматтай сонин гэхээс илүү сэтгүүл боршоор маягтай дараасан. За тэнд э, ерөөсөл монголчууд хэрэгцээтэй баг хэрэгцээтэй гэж боддог баг бүх мэдээллийг өгсөн. Хамгийн нэгдүгээр нь эрхцүү мэдээлэл, хууль эрхцүү мэдээлэл Цагаан ажилтай холбоотой одоо янз бүрийн гэмт хэрэгтэй холбогдох юм бол яах уу гэдэг мэдээлүүд байна. Одоо ядахтаа жолооны өмлөхийг хаанаас авах уу гэдэг мэдээлэл нь яаж авдээ, аль мужид хаана ямар ямар байд юм, аль мужид татварууд нь өөр ямар байд юм гэдэг ингээд өөрөө өргөдөг хүмүүс. Чи маш их мэдээлэл судалгаа хийдэг шүү. Маш их юм хийдэг хэвээр. Тэгээ эрүүл мэндийн асуудал байна а дээр нь Америкт байгаа нийгмээ танилцуулах хэвээр соёлыг танилцуулах хэвээр эргээ дэлхийд дахин төдийгүй Монголоо танилцуулж мэдээлэл өгч явах хэвээр интернетгүй орчин гэж ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Тэгэл ерөөсөд чинь э, Америкч нэг 50 мужи 50 мужийн 46-аас нь цагтлэрдэг байсан шүү. 46 мужид тарсан 150 146 хотод зарим нь одоо жижигхэн одоо конти чирсэн тарсан нийтдээ нэг 3000 орчим хүнтэй контакт тогтоосон гэсэн үг. Тухайд Америкт нэг 20-од мянган монголчууд байсан болов. Тэгсэн байх. Ерөнхийдөө дунджаар нэг 25 мянга орчим байсан гэж хэлсэн юм. Тэгээ тэрний нэг 3 мянга орчимд нь ямар ч гэсэн хүрчээс их баг ямар нэг юм. Зарим нь э, төр захиалаад, зарим нь тууштай захиалаад ингээл явсан. За үрдэн бол гарсан. За үрдэн ямар үрдэн гарсан бэ гэхээр зүгээр маш олон зүйл дээр хэлж болно. Одоо би амьдралдаа нэг хоёр зүйл дээр бахархаж явд юм л да. Хийсэн ажиллаар. Тэр царай зүс бол ахын баггүй шүү дээ сонь гэдэг. Хөгийн одоо хүн озөх юм бол энэний сонин гэж юу гэсэн юм бэ? Нэг жижиг юм бичгийн заасан э. хэвлээд үдчихсэн юм байгаа шүү дээ тэр чинь. Тэгээд 7 э, хоног болго ингээд далбайтал бариад шуудан давж гэдэг. Шуудан давж гэдэг нэг шууданх чинь сэжилдэг байхгүй. Энэ хүн яагаад 7 хоног болго юм болов авчирч ингээд явуулгаад байт. Мак нагаал шидэдэг байхгүй. Тэгээд сэжилэн шүү дээ. Тэгтэр нь э, долоо нь бол нөгөө пост офис шиг солиод байна шүү дээ а энд нөхчсөн байдлаа солиод өөр газар руу болдог те. Тэгээ загтал бол маш ирдэг. Тэгээ тэр загтлууд төр шилбэл одоо таны танай сонноос дамжуулж би ажилтаа боллоо. Тэгээд одоо би 3 сар ажиллав байсан хүн. Тэгээд их баярлалаа. Гэт 50 доллар ажлын цалингаа тээжсэн. Гэт 50 доллар өгчсэн хүмүүс ч бай. За тэр нэг өвчин зовлонгоо салсан одоо өөр биевинээ олсон танаас тэлээр одоо ганц зорчоос юм нь одоо нөхөгдсөн гэдэг их олон хүнд э, одоо тос тэмэр нэмэр болсон болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ одоо надад төрийн шагнал төрийн шаг одоо төрөөс өгдөг одоо алтан гац центр гэдэг шагналууд бий л дээ. Одоо ялангуяа сэтгүүлчдийн салбарын нэгэн шагнал байгаа. Зохиолчдын хороноос ганц нэг шагнал байгаа. За одоо янз бүрийн салбарын одоо хөдөө аж ахуйн тэр өнгөртөл байдаг шүү дээ. Тэгээ. <laughs> Аа тэгээ тэр шагналууд таг бол би зөвөр хүндэхгүй байгаа юм биш. Ер нь бол нэг одоо тийм одоо юу гэдэг үнцэнтэй гэж үздэг л байхгүй ер нь одоо бас нэг тийм одоо яг уу сайн э, учраас хүндтгэл байх л хүндэх ёстой байх л да. А гэтээ надад одоо би ингээ гэрийнхаа амрд нэг юм нэг юм жижиг юм хатчтэй. Тэр нөөх тэр биерагийн монголчуудаас намайг 8 онд Монголоос Америкаас ирэхэд Америкийн монголчуудад ийм ийм ийм ингээд ийм хийсэн Даяр Монгол сонныг гаргасан намын шимдэд Америкийн монголчуудыг төлөөлж дурсах ба гэсэн нэг юм жижигхэн юм оо дурсахлын самбар байдаг хгүй жоохон. <laughs> Тэр бол ингээд харах тэр яг тэр миний 5 жилийн одоо нар сар хөдөлмөр шүү дээ тэр чинь тэр шиг өглөө орог үгүй тэгэл ярага хэвлэн манай хүүхдүүд бүгдээрээ нөгөө тэр чинь үддэг холддог ажил зүр мастер хэвлийн ажилтнаас чинь мастер болчихсон гэхдээ янз бүр болчихсон байлаа шүү дээ жоохон хүүхдүүд тэгээ тэр бол ерөөсөн миний хамгийн том ягаад гэвэл тэр яг миний өөрийн хөс хөдөлмөрөөр шахах гэж хийсэн ажлын үр дүн үрдүн. Үрдүн тэр жижигхэн одоо манай Баатар э, хэн зэрэн дөрж зэрэн дөрж санаачлаа. Жамбай жамбай эднэрийн санаачлаар ирсэн тэр жаах юм бол миний хамгийн том шагнад гэж хараад байгаа. Тэр тэгээ дээр нь э, Америкт э, тэр нэг 45 жил гаруй 6 6 жил орчим амьдарч удаа олон юм үтсэн. Тэгээд Америкийн зүүн иргэний 11 мужээ өөртөө ши харьцуулах зөөхөн явсан л 12 хүмүүжээ 100 гаруй жижиг одоо тосгон мосгон явсан л тэр 80 дугаар зам 81 дугаар зам 40 60 гэд бүгдээр ингээд жижиг мэддэг тэр морган 5 моор э, зарим газар үүдний төөрөөл цагдаа дурагдаад шийд болоод их явжсэн л тэгээд тэгээд монголчууд дундаа ингээд ороо явж хаад тэр цагаачл гэдэг чинь ерөөсөө монголын нийгэмд цааш нүцгдэл шүү дээ. Тэгээ яг бид нарыг байх үед тэр 2000-ад оны ихэнх үеийн Америкт байсан монголчууд бол эхний анхны одоо нэг мөсөсөгчтэй гэж хэлэх. Цагаачлын нэгдүгээр буюу яг түүхийг бүтээгч. Яг бүтээгч. Яг нөгөө зовлонгоор нэг мөс зүсгчтэй байхгүй юу? Одоо нус нулимс одоо хөлс юу л байна? Бүх зовлонгоор түүхийг бүтээсэн. Одоо бол очиж хүмүүс бол октоор нийгэмд бий болсон юм дэр очиж. Тэр хүмүүсийн зовлон жаргал хүсэлээр мэдлэлтэй зориг дэвсэр дэсвэр тэгээ тэмцэл тэмүүдлийг нүдрээ харсан л да. Тэгээ тэр дотор барахмаар юмнууд маш их вэ. А эргээд бодох дээр одоо ингээд сэтгэл хөдлөл баримт эмзэглэмээр юм бас зөндөө байгаа. Тэр үуч одоо жилдээ тэр 20 гэдэг мянган хүнээс 20 мянган хүнээс чинь жилдээ дунд дунджаар 7 хүн амиа орж исэн шүү дээ. Миний мэдх нэг залуу одоо 35 33 таа залуу цус хорваад хэвтэрт орж исэн дэр чинь стресс маш их. Энд очиод баахан Монгол нэг баахан өөр тавьж хөрөөд өчтөг. Ажил нь олддоггүй. Тэгэл одоо стресс орж төчдөг хаашаалгаар нь одоо үл мэдэх э, үл ойлгох нийгэм байж идэг. Тэгээд гэр бүл салд сарилт гэл наацаа маш их олон юм би э, одоо нэг э, эмэгтэй бол яг тэгэл одоо Монголтой хүүхдтэй уулзлаа 4 жил болсон. Хүүхэд нь 5 настай сайхан уцаар ирээд аваа ээж ээжээ гэдээ ярьдаг байсан. Хүүхэд нь гэвд өнгөрчөд ерөөсөө ямар ч үггүй ингээд ундаг байхгүй залуу ашигч одоо тиймэрхүү маш олон болж идэг. Таа байж байгаа уудж чаддгүй одоо амьдын авсал гэдэг юм болдог. Зарим хүмүүс ойлгодгүй ойлгох хүмүүс байдаг л да. Одоо та нарыг хэн тийш явах гэсэн их оронч байж чаддаг. Тэгээ эн чинь нийгэм өөр шттэ. Өөр. Тэгээд энээс үүдсэн шөө олон бид нар сургамж бодлого одоо ялангуяа төрийн бодлогын талаар асуудлууд ярих юм бол маш их олон бий. Зөв тэнд гараад цагаашлаа явсан хүмүүсийг эх орноо хүнд хэцүү үед нь хаяа явсан гэж хэлж байгаа бол тэр юм шиг одоо эмгэнэлтэй харлага явдал байхгүй. Би одоо яг э, өөрөө чинь тэрүүгээр л маш их бахарх чинь өөрөөр хэлбэл цаашлын 1-р үеийн түүхийг бүтээлцсэн тий. Тэрний том гэрч одоо нүдээр үдсэн татвар нүдээр үдсэн тэгээд бүтээлцсэн тэр хүний нэг нь яхахгүй намж мэд гэдэг хүн байдаг. Тийм учраас бас э, олон монголчууд дандаа гэгээлэг сайхнаар дуусч явдаг. Үнэхээр өөрийн чинь хэлж байгаагаар энэ бол маш том бүтээл байсан гэдэг. Тэгээд санал нийлж байна. Тэгээд одоо Америкт э, Ямар ч байсан тодорхой хугацааг өнгөрүүлээд эх орондоо буцаж иржээ. За Америкт байсан түүхийг ярих юм бол хөшөө олон юм ярихаар л байна л дээ. Тэгэхээр бид нар тодорхой цаг баг байна. Одоо би уран бүтээлч хүний өвд одоо нөгөө түүхийд гэж үйдэг штэ. Тий. Одоо альва одоо үйлдвэр хийдэг хүний өвд жишээл гутал хийдэг хүний өвд одоо ингээд түүх үед одоо арь шир ямар ч үед ингээд хураачсан тэрнээс чанартай чанаргүй байдаг шиг над тэр хөдөө малчин байсан маань Тэгээд дараа нь улс төрийн тогоонд дөрвөн жил утгалдсан байна. За тэгээд дараа нь энэ төрд нэг богино хугацаанд ажиллаад авсан маань. Дараа нь энэ Америкт очиод тэр цагаачтын дундуур яг би ч өөрөө намайг нэг сайхан ингээл э, машин барайл э, э, нөгөө монголчуудаараа яваал ингээл мэдээл цуглаад бичээдсэн үл бас судлаач хажуугаар нь хажуугаар амжиргаагаа залгуу гэсэн гэж ажил хийлээ шүү дээ. Одоо нойл цэвэрлээд нэг Вашингтон Мэриландд нэг дэлгүүрт шөнө очиж дөрвөн цаг ажилтдаг. Яг 11 гэхэд оцсон байх хэвээр. Тэгээд 4 э, гэхэд гарах хэвээр. Тэгээд тэр хооронд 0 мол бүгдийн цэвэрлэг эхлэх цэвэрлэгтэй сун жунтлаа явдаг байлаа шүү. Тэгээд дараа нь өшөөд айл хүртэл нөлөөж үзлээ. Одоо тэгэл нөгөө супер Walmart чи ямар том билээ те. Анхудаа Walmart цэвэрлэхэд орохдоо 5 хүн орохдоогүй зах нь харагдахгүй шүү. Тэг тийм их олон одоо 100-аар тогтохгүй олон лангуунууд байна. Тэг энийг яах юм бүгдээр гэсэн цэвэрлэх, шүн цэвэрлэх. Яаж цэвэрлэх? бүгдийн хогийн шүрдэд савандаж угаагаа тэгээ дараа нэг вапар гэдэг ингээд зүлгээд тий тэгээ зарим хэсэг газар одоо стрипакс гэж ярддаг ингээд лаг авслаад тий лагж лаг тавиад ганцхан шинийн дотор толгойд багтахгүй байгаа байхгүй тэр чинь одоо наран туулын талбай шиг тийм том юм дээр яаж таван хүн гээд үгүй тэр чинь тэгэл нэг сар болоход үгүй таван хүн чинь тэрийг өөлхөн хийдэг болчихж байгаа тэр хүний тэр одоо нөгөө нөөц чадамж гэдэг бол хязгааргүй. Тэгээ сүүлд нь Монгол төрөл ингээл харж явах чинь дөрвөн давхар байшин, дөрвөн давхар байшинд уг нь Америкийн югаар бол дөрвөн цаг цэвэрлэх, нэг хүн цэвэрлэх ажил байгаа байхгүй. Байнгын тогтмол цалинтай дөрвөн цэвэрлэгч үүсдэг. Тэгээд тэрийг арах тэр энэ манайх бас л одоо хөгжих асуудал байгаа юм байна. Замаа байна л гэж харагддаг байхгүй юу. Тэгээд энэ нөгөө оновчтой бүтэц зохион байгуулалт тэгээд тэр янз бүрийн юмнууд ашиг олон юм байгаа л та. Тэгээ их хөшөө ярих юм бол тэнд их олон юмнууд бий. Одоо анзаарсан хамгийн их анзаарсан юм нь э, бусад үндэстнүүдээс бид өөрсдөө ялгаатай бай талыг олж ирж байгаа. А тэр нь өнөөх малчин байх үеийн ахуйн суур оршихуйгаа танин мэдэх том сургалтыг Америкт очисон жил он жилүүд улам илүү баталгаажуулж ялгаа загийг над илүү тод харуулж өгч. Тэр үүрээ бас их том Тэглгүй явах тий. Тий, ашигтай болсон гэж. Наад ч гэсэн мэдрэгчээс хамгийн том зүйл тэр байсан. Бид нарын нэг цусанд нь тий бидний генд нэг юм байна. Одоо сони юм хэлэхэд юм байдэн шүү дээ. Одоо э, та санаж явах хэвээр нөгөө Wilson Blur дээ шүү дээ. Wilson Blur дээр чинь Hunan number 1 гэдэг э, нэг катад ресторан байна шүү дээ. Том ресторан бай. Тэнд би яг хэл чинь нөгөө Баспа гэдэг ажил орчуулдаг шүү. Баспа гэдэг ширээн дээрх хог зөвлөлгөл ажил шүү дээ. Тэгээд өглөө 10:30-д ороо 11-д гардаг 13 цаг хөл дээр зогсон. Тэр нэг сойныгээд менежер суулгахгүй баян хөл дээр зогсооч. 13 цаг эхлэх хөл дээр зогсож чинь хөлийн хэсгийг чинь өвдөө чилээд нойш хотлоо өнгөрөө чинь үрд нэрдэг байхгүй. Тэгэд нэг 14 хоног зогсоо зүгээр болчихж байгаа. Тэгээд тэгэхэд би нэг залуутай хамт цогцсан цогоо гэдэг хоёр залуутай хамт хоёулаа тэнд паспорт сар болдог. Тэгээд битээртэй хамт хоёр Мексик гişвэш рүү хайгуу гочор ажилд орсон байхгүй. А гэтээ хамгийн бага цалинтай бит хоёр бас болно 4 доллар 25 центнер. Дэшвашер бол нэг 6 долларын цалинтай орчсон тэр үед. Одоо бол үнэлгээ яхаа өссөн баг. Тийм тийм. А тэгээ үтээр яаранда яриа зогсдог байлаа нөгөө АЯ нэг жаахан тэр шиг том ресторан байнгын хөл ихтэй. Тэгээ нэг АЯ-ны гаднаас одоо нөгөө энтхүүд голдоо, Багладешуд голдоо юу зөөдөг. Нөгөө халуун бол delivery хийдэг. Тэгээ хоёулаа хизээ нэг машинтай болчоод, хизээ нэг ойр зүрийн гэлтэй болчоод, хизээ ингэдэг юу ягаа одоо дэлгэр хийх. Дэлгэр хийх. Хоёул ингээд энэ сойныг хараан дор хоёул хоригдл шиг ингээд гоцоо гоцсож байгаа гэж ярьжсэн байхгүй. 2 жилийн дараа э, би нөгөө тэрнээс гараад дараа нь дэлгэр хийгээд тогооч э, Солонгос хоолны тогооч хийгээ сошиал медиа хөтөл болоод 9 шидний ажил хийж яваа нөгөө сонир монинга гаргаад э, өөр ингэсэн унаатай чөлөөтэй Америкийн мужуудаар чөлөөтэй тавьдаг жолооны үнд мөлөх бүх юмтай болчиход 2 жилийн дараа хоёулаа нөгөө цагаа битэр хоёулаа буцаад э, Вилсон Блор дээр уулзахгүй. Тэгэхэд мань хүн аль хэдийн турк эзэнтэй юуны менежер болчихсон. Нөгөө чулууны үйлдвэр. Тэг хоёулаа нөгөө газар дээр очоод идсэн. Тэгээд нөгөө э, сойны менежер бүтээртэй уулзаа бүтээртэй өөрөө үйлчлээд сайхан байгаа юм л та. Тэгээд тэр ярьж байгаа нөгөө хоёр таир таамт ажилд орсон хоёр Мексик байгаа штэ. Тэгсэн яг тэд нар хийв. Тэгээ очих нэг хоёр нэг 100 дөрөв хаадрыг ягаад энэ гом дэйлгийг өөртөө аягаа угаагаад байх ууран дотор зогсчихлээ гэх. Энэ нэгдүгürt нөгөө талаар бид нар онцлог шинж байнга ахиж яадаг урагшиж яадаг. Бусад монголчуудын Америкт их монголчууд цагаач монголчуудын түүх бол 10 гаруй хүнжийн түүхээр тодорхойлдог тэр үед. Одоо бол 20 жилийн түүх болж байгаа шүү дээ. 10 10 хүрэхгүй жилийн хугацаанд 100 жил хэдэн 10 жилээр одоо түүхэ бичсэн Солонгос, Инди, Бангладеш одоо юу гэдэг хятад тэгээ нийгэмлэгтээ энэ зэрэгтэх төвс төвшөнд очиж байгаа нь өнөөх бидний онцгой дасан зохицох чадвар, орц үйлгээ, сэтгэлгээ э, одоо сэтгэлгээний одоо э, давуу тал олон юмтай холбоотой. За хоёлаа ингээд яриад байвал маш их цаг явах нэ. Сүүлийн үеийн өрөнчөнд хийж байгаа бүтээлүүдийг харахаар түүхэн талаас илүү бас нөгөө бидний уламжил буюу нүүдэлчин ахуйн одоо тэр э, түүх бай, нүүдэлч ахын тэр соёл дундаас нэг монгол хүний үнцнийг хайгаад байгаа юм да гэж би бол тэрийг их талархаж хараад байгаа. Нэг тийм бид нарт нэг үнд зүйл гэдэг зүйл дутагдаад байна гэж одоо би бол өнөөдөр Монголд ирч чад хараад байгаа. Бид нарт өөрсдөө үнд зүйл дутагдаад байна. Тэгэхээр энэ хоёр дээр э, ингээд өөрийнхөө бодлыг товчхон базаад ярьчих уу. 2004 онд би э, хувлын шулмын салхи буюу хувлаас үүдсэн болоод гэж нэг нийтлэл үтсэн. Тийм тий. Тэгээ тэр нийтлэлийг нэг уншсан залуу үгүй чи нэг коно гэдэг чи. Чиний чинь одоо Холливуд ч юусоо байнгын э, сэдвүү өсгөлөнд байждаг. Гэтэл тань чиний чинь коно гэх юм бол яг коно сэдвүү хүн байна. Гэт надад тэр нэг Холливуудын коно Библ гэсэн нэг э, ном явуулаад нөгөө өдгөн би өдрөгөө эргүүлээд тэгээ коно учдаг баатар болоод ингээ үтсэн чинь тэр Монголын агуу эзэнт гүрний түүхээр коно хийнэ гэхэд хин нэг нь дур зоргоороо хийх болцоо юм гэдэг надад харагдсан байна дэндүү бүдүүн зүрх юм байна гэж харагдсан. Нэг бол аливаа юмны асуудлыг мөн чанарыг олж харж байгаа нэтрэх харж байгаа хүн их зөрөгтэй байдаг. Нэг бол юу ч мэдэхгүй. Юу ч мэдэхгүй хүн зөрөгтэй байдаг байхгүй. Бидгэд коно хийчихнэ гэж орсон маань би юу ч мэдэхгүйгээ мэдсэн байна. Тийм учраас коно хийчихнэ гэж 50 барьж авч тэр библ барьж коно зохиол бичих гэж оролцсон байхгүй. Тэгэд ерөөс энэ яагаад агуу хизэнд хөрөн байгуулсан юм бэ монголчууд? Цөөхөн сая хөрөхгүй хүн амтай монголчууд тэр дэлхийн супер эзэнт хөрөн. Монголчууд шиг тийм том супер эзэнт хөрөн байхгүй. Тэгээд дээр нь дэлхийн 13, 14, 15 дугаар зууны дэлхийн хүндрэлтний түүхэн асар том нөлөө үзүүлсэн. А тэгээ хэсэг бүлэг дээрэмч ч юм уу одоо тийм үнц одоо хэсэг бүлэг ийм э, том үзэндгүүрнийг байгуулах ямар ч болцоог тэрний цаана юу байгаа юм ямар зарчим ямар үзэл онол ямар ертөнцийг үзэх суур философи байсан ямар чинь зүгээр нэг хэдэн булчинтай бааtruуд үг бол нэг жанжидын одоо айхтар стратеги одоо дайны стратеги төдий зүйл биш шүү дээ. Хэрвээ тийм байсан бол 20 дугаар зууны хүртэл зарим улс үндэстнүүд Монголын эзэнт гүрний одоо тэр Монголын пакс гэдгийг өгүүлж исэн тийм юм яг урамсгалыг оюунсгалыг үлдээхгүй шүү дээ тэр чинь. Тэр огтөөр эзэнт гүрэн байж. Тэр зөвхөн хүчрээлээр бий болсон эзэнт гүрэн байсангүй. Тэр оюун санааны асар том үнцнийг бүтээсэн юм байна. Энтэг шиг тажимхаалыг одоо хятад шиг цагаан хэрмийг бүтээгээгүй боловч хүндрэлтний оюун санаанд тэрнээс илүү үнцэнтэй зүйлийг бүтээсэн юм байна. Тэр нь юу вэ гэдгийг ярьж явах шаардлагатай болсон. Тэрнээс хойш 2004 он 2004 оноос хойш 10 10 жил үзлээ шүү дээ. Хувсаар угаад ямар ч үс нэг юм сэжүүрийг хатгаад авчих. За нэг ийм юм байна шүү гэж. Тэгээ тэрийг арван болгож өчөх хэрэгтэй юм байна. За коно зохиол бол дараачийн асуудал. Тэрийг арван болгож өчөхийн тулд жинг тэмүүжнийг төржих үеэс ахгуулад одоо тэр их хүрэн унсан унжаах үеийг хоорондох нь 100 гаруй жилийн түүхийг бичиж за энийг нэг 5 бүтэд багтаачээ гэж бодоод эхний ботын бичсэн тэр зүгээр одоо эргээд харахад 2017 онд бичсэн зохиол. Одоо эргээд харахад алтаа бол нэлээ харагдаж байна. Ахаа судлаа дутуу гэсэн харагдаж байна. Тэр дороо би 2 дугаар 3 дугаар бүтээн бичих болцоо байсан. А гингүүтээ э, нэгээ гаргасчаад э, бас дутууг нь харсан байхгүй юу. Тэгээд архаад эргээд суусан. Одоо бол хоёроо бичихэд ерөнхийдөө бол нөгөө э, түүхийд маань нэлээд болсорчлоо гэсэн үг. Одоо бол хоёроо бичнэ. Бичнэ гэж бичээд талдаа орж байгаа. Тэгээ 3 4 5 гээд гарах чинь магадгүй 5 биш 7 8 бодчихулж мэтгэр болчлоо. Ягаад гэвэл эн чинь зөвхөн Монголын газар нутг төр болж байгаа үйл биш шүү дээ. Тухайн үеийн Евраз даяар буюу баруун тишээ Египт бүр Франц одоо Испани хүртэл монголчуудын мөр үлдсэн. Зүүн тишээ одоо Япон мөр Ява Суматра арал Малайз нууршигаа Бирм Вьетнам Камбож гэд явсан шүү дээ. Тэр уудам орон зай тэрх олон соёл иргэншлийн зөрчил одоо харилцсан одоо зөрөлдөөн дунд Монголын эзэнт гүрний дүр төрхийг яаж гаргаж ирэх гэдэг тийм амар хөцөл. Энийг хин нэгэн хийх ёстой. А би ямар нэг мэдл өөрийнхөө одоо э, хэмжээгээр ордлого хийгээд хийнэ. А минийх одоо төгс болчихно гэж хэлэхгүй. Энийн дараа дараачийн энийг хийх одоо бүтээх Монголын хойч үеийн одоо юм бэлэх залуучуудад нэг шат гүшүүр болоос гэж бодож байна. За уулзаж ярилцах сайхан байлаа. Нэмжимдээ яг ингээд суугаад ярих юм бол битэрд ярих сэдвүүд маш их байдаг. Яриад юм битэр чинь нэг баг хідэн цаг сууж ярьсан. Яг ингээд би яг өөрийг чинь юу гэж харддаг вэ гэхээр өнөөдөр Монголын нийгэм за соён гэгээр үлгэн том юм яриад яах вэ те. Монголчуудын сэтгэлгээний өөрчлөлтөнд тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулж байгаа хүн нөгөө талаас бас одоо амьдралд үзлээ шүү дээ. Одоо малчин байлаа. Дараа нь зөндөө хар ажил хийж үзлээ сэтгүүлч боллоо. Дахиад тодорхой хэмжээгээр сэтгүүл зүйн салбарт явж байгаад улс төрд оролцлоо. Дахиад тэндээсээ Америк гэдэг их гүрэнд очиж ажил амьдарч үзлээ. Цагаатчлын нэгдүгээр үеийн түүхийг бүтээлцлээ. Энийний дараагаар буцаж Монголдо ирээд ахаад улс төрийн хүрээнд оролцож үзлээ. А одоо эргээд яг өөрийнхөө оюун санаанд энэ их хуримтлуулсан туршлага, энэ их бодол санааг Эрдний сувд мэт ингэж уралж бүтээж байгаа гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр бас таниас магадгүй өөр олон хүн цөөхөн л дөө их олон хүнээс харахгүй байгаа. Би зүгээр тодорхой хэдэн хүнээс бол Монголын одоо монголчуудын өөрсдийн үнд зүйл гэдэг юмыг тодорхой хэмжээгээр бий болгож бүтээхэд та нарыг хувь нэмрээ оруулах байхаа гэж найдаж байгаа. Би жишээлбэл э, хятадууд бол гүнз дээрээ их суйралдаг тийм ээ. Япончууд бол магадгүй самурай соёл нь тэдний одоо өөрийнх нь мөн чанар буюу Япон брендинг хүн гэдэг брендинг дээр нөлөөлдөг зүйлшүүдээ бас байдаг тийм. Гэт ингээд улс үндэстнүүд хөгжиж байгаа том улс үндэстнүүдийн хувьд бол үнд зүйл нэг тод харагдаад байдаг. Бид нар энэ байхгүй болчоод ер нь нэг жаахан гундуу гут руу яваад байна уу да гэж зовноод байгаа юм. Энд дээр би ганцхан юм хэлж байна. За ер нь бол одоо сая хятадууд гүнзтэй. Гүнзийн сургаал байна. Бомбын сургаалч байна. Лаозын сургууль байна, асар олон бичвэн судрууд байна. Японд одоо тэр Япон үндэсний мөнчнөр харуулсан одоо өшөө олон юмнууд байна. А одоо Орос одоо юу гэдэг юмгалтайгаа байна. Одоо нийгмийн сөөр болсон одоо нэг ихтгэл хөдөл болдог. За одоо барууны ертөнц бол одоо кристинизм тэр чигтээ католик шашны одоо суур байж гэн лал ертөнц байж гэн еврей нар бол тэр талмуд судар нь одоо еврей хүний мөн чанарыг бүтээдэг гол үндсэн суурь нь тэн дээр байж гэн Гэтэл монголчуудыг бүтээд юм юу вэ? Гар дээр тавих юм байна уу? Нуус товчоо төр тийм байна уу гэж хүмүүс асуудаг байхгүй юу? Бидэнд байгаа юм, асар их юм байгаа юм. Бид яг бусад үндэснээс дутх юм байхгүй. Магадгүй зарим талаар их өвөрмөц талаараа илүү тийм бидний гар дээр өв байх юм. Асар том оюуны өв байх юм. Тэр өв бидний нүүдэлчтэй онцлогоос шууд шалтгаалдаг. Тэр нөгөө их тэр бичмэл биш бид нарын зан заншил өв соёл байж идэг зүйл юм байна. Хэрвээ тэрийг нэг бүрчлэн ингээд хараад тодруулж харах юм бол тэр бүгдээрээ Монгол үндэстний ертөнцийг танин мэдсэн тийм гүм ухааны нэгэн том цогц үзлийн амьдрал авахын бүх хүрээнд хүмүүс юм болоод байгалаа хамтан модтой модгүй эдний амьгүй баялагтай хүртэл холбоод задлаад шингээчихсэн тийм ёс заншил болж үлддэг. Тэр нь өөрөө бидний гар дарга амьд зүтэр юм байна. Тэрийг бид нээх л асуудал юм байна. Байгаагүй ш бид нар байсан. А тэр бусад суурин иргэншилтэй харьцуулахад өөр өвмөс тал нь байхгүй гэсэн үг биш юм байна. Тэрийг ялаагаа бид нар олж ирэх хэрэгтэй. Тэрийг нээгээд өнөөх бид нар сая ярьж байгаа тэр үндэсний хөгжлийн суур философог болгож чадах юм бол бид жигэн бидний үндэс яг өөрөөхөн урах хөстө хөрсөн дээрээ соёлол гэсэн үг байна. Урах хөстө хөрсөн дээрээ соёлжиж цэцгэлэн шүү дээ тэр чинь. За санал хэлж байна. Тэгээд энэ талаар ярих юм бол зөндөө юм ярьж байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд уран бүтээл амжилт хүсье. За их баярлалаа. Одоо энэ э, ярилцлаганд урьж оролцсонд баярлалаа те.